Le rompe madre si esta entrada. No va a caer así. Párate y graba un poco. ¿Querías ver pericos? Mira los pericos. Estoy grabando, ¿verdad? estoy grabando, güey. No mames, nosotros las golondrinas, señores. Señora, estas son las golondrinas. ¿Estás grabando, Tito. Oye, también los cotorros, ¿no? Sí, sí, también. De repente como que se aceleran, ¿verdad? No sé. sabes cómo van, ¿no?

No olvides suscribirte a este canal para que me ayudes a crecer en YouTube. Golpea esa campanita con todas tus fuerzas. Y muchísimas gracias por seguirme.